Aspaldian dena da multidisiplinarra. Askotarikoa, anitza eta poliedrikoa. Edo zertarako balio duten hitzak ditu dite. Baina batzuetan ondo merezitako izen ondoak dira. Ikusentzunezko alor zabalari behintzat, sakramentuak babarrunari bezala egokitzen zaizkio. Fikzioa, telebista, sarerako egindako saioak, youtuberrak, ia denetik sartu dezakegu itsaso zabal horretan eta datuak egon badaude. Baina daturik gabe ere badakegu gero eta ordu gehiago eskaintzen dizkiogu bideo formatuko edukiak. Eta ez, ez da alperra garelako bakarrik, badira beste bi motibo gutxienez. Formatu asko daudela eta erreza dela bilaketak egitea plataforma batean edo bestean. Az gaitezen adibide ezagunenetik. Badira urte batzuk EITBek bere eduki guztiak edo ia guztiak sarera iotzen dituela. EITB nahi eran plataforma da, horren biltokia. Eta bertan, ohiko saio ez gain, filmak ere aurkitu ditzakezue. Haupa etxe beste, oreina, azken urteetako film arrakastatxuenak bertan daude. Eta han ez badaude bigarren aukera. E, liburutegian begiratu. Zineaz, baina idatzi zaritzen denik ere bada, horretan ere badugu erreferentziazko gunea. Zinea.eu Zinemaz aritzen diren dozena bat blogarik idazten dute bertan. Eite berena bezain biltegi probetsugarria da argiaren multimedia kanala web telebistak solasaldiak eta abar daude bertan jasota. Ez soilik argiak ekoitzitakoak. Baita proiektu txiki eta ezein txikik sortutakoak ere. Euskaraz egin eta sarean zabaldu bada, seguru bertan aurkituko duzuela. Euskarazko fikzioan sekulako utxunea dago. Entzuna izango duzu hori lehenago ere, ezta? Alaxe da, baina azken urteetan zer ikusi eta zer esan handia eman duten lan asko argitaratu dira. Batzuek EITB-ren babespean, puntukoma gutuberrak eta kartzela webserie esaterako. Baina gehiago ere, badira, pikuak otsuen lurraldea edo tantaka kanaldu de telebistak ekoitzea. Gure biltegi propioak utzi eta guazen sareko bideoen upate egin nagusira. Youtube, edo... edo Youtube. Horain dikeztu guikaz, sinola oskatu behar den baina denok eman ditugu orduak eta orduak youtuberi begira. Zientoka proiektu aurkitu genitzake bertan, batzuk youtuber izen ez ezagunak. Supertxope, aiora probatxoa, arkuso, porruren grabatokia, oita zapata, eta askoz gehiago. Aiora probatxoak zerrenda luze batean gorde zituen denek. Esteka, hor Eta umorea? Umorea zer. Youtuber batzuk erabiltzen dute umorea. Baina, Ez da youtuber izan behar inorrala hitzeko. Zure barreak bizilagunaren gana iristea nahi baldin baduzu, zutan bank eta barrexerkaren edukia harakatzea duzu honena. Eskerrak haiek bezalako gaztiak martxan dauden inoren zain egon gabe. Bada humorea kontu serioa denik iruditzen etzaionik. Badira bestelako saioak ere. Adibide mundiala da esaterako dapa saioa. Euskal Herriko artisten berri ematen dute estetika ezin zainduagoarekin. Zilegi bekit, gomendio txiki bat egiteko lizentzia hartuko dut. Ikusi, Ametsar zailuz eta Ibrahima Balderekin osatutako saioa. Orain bai, hause izan da, zarean ikusentzunezko erreferentziak aurkitzeko gida azkarra. Badakizue, askotarikoa, anitza eta poliederrikoa. Denbora, hori da beharko duzun bakarra. Eta ondo aukeratzen jakitea.